我是今晚的节目主持人毛豆，欢迎大家来到 Peachy 格格老师的全国首映礼现场。啊，告诉大家一个好消息啊，今年的十月十二日将会是咱们这部电影啊全国首映日，还希望到时候得到大家多多支持。那么，在看完了这样的一部电影之后，我相信大家一定是啊非常的感动，而且内心感到非常的触动。 为什么呢？因为我们已经很长时间没有观看到这样的一部关于老师的好电影了啊！那么能够说得出名字的一些好电影，关于老师的，像《放牛班的春天》啊，《死亡诗社》，还有咱们中国的电影，像一个都不能少，还有《美丽的大脚》等等。但是最近我在看完这样的一部优秀的电影之后呢，啊，我心中又有了一部好电影，那就是我们的格格老师。 那么在这里呢，其实我呀也跟这部电影非常有缘，因为呢，我本人也是一名老师，我在公立学校教书教了十二年，啊，那么我是教英语，的，所以今天呢也很荣幸来到这儿啊，作为一个双语主持人，跟大家一起能够这个分享这当中的快乐。那么作为老师呢，其实啊我在看完这部电影之后啊，我心里也有一些感慨，就是我肯定没有格格老师做的那么好。 做的那么优秀，所以啊，我就特别想向他请教。哎，现场的观众朋友们，如果你们的掌声足够热烈，没水就能实现我的梦想。好，掌声，放起。来。那么现在，有请我们电影的主角，我们的 r e a d y m u s i c 吃了吗？我估计他听不懂。那么，呃，简单的翻译一下，其实啊，我们北京话说“您吃了吗？”啊，一般。就是 Have you eaten now? Um, I love the b e i g i n g duck here. Oh. b e i duck, yes. 哦，他爱吃北京烤鸭。So as soon as I finish from here, I'll go eat. 哦，他很喜欢吃北京烤。哎，我就现场想考考刘院 So, how did you eat Beijing tofu? Uh, with uh, the pancake and the sauce. Mm. Yeah. Uh, so and with the first eat uh, the duck or the second eat the duck? Uh, first eat the duck. 啊，看来他没吃明白。So uh, <laughs> actually we mix them together. Yes, we uh, mix them together and 那一下，说说说咱们这个北京的呃习俗，哎，但是呢，来到咱们这个北京来，这个 Randy 一定是带了一个好消息。那在这里要告诉大家一个啊非常非常大的一个秘密，Come here，I'm still e secret。这什么样的秘密呢？其实这个秘密，是关于 Randy 啊，他早就知道，现场的观众朋友们都知道，就是咱们这部电影啊，Randy 凭借着这部电影格格老师这个呃形象啊角色，获得了墨尔本。 印度电影节的这个 queen，也就是我们的啊影后这个桂冠，咱们掌声再次鼓励，欢迎你，谢谢。好，那么既然是咱们影后了啊，那我们就想，问一问，我想替啊在座的影迷朋友，们问一个问题啊，那就是说，呃，在演这个角色当中，咱们知道这个呃。 主角、女主角得的这个病啊，叫什么？叫做啊，Tourette Syndrome 啊，它叫这个图拉图拉特这个综合症，是什么呢？就是表现起来啊，经常这个呃眨眼，然后还有这个抽搐。那么这样的一个角色，应该是非常难演。我们就想问一问啊，他怎么能够把握住这样的一个角色呢？So how can you 呃 behave 呃 like a TS? patient. Before that, I'd like to say thank you to the entire audience for seeing HD and giving such a warm welcome and receive the film so beautifully. So please tell the audience thank you from myself. <laughs> uh, that is uh, So have you ever living with the patient? No, no, that I'll answer. But first, you thank the audience from my side. Okay. <laughs> 那么这个 Randy 说啊，这个我们的观众朋友啊，谢谢谢你们，谢谢，for moving，for watching the for such a warm welcome。啊，所以他首先想表表示感谢，接下来才回答问题啊，都。Because I come all the way from India. Uh, I feel so wonderful being here in Beijing. Yeah. So thank you so much for making me feel so welcome. 所以非常感谢他，很荣幸能来到北京，啊，也是感谢现场观众很热烈的掌声，啊，接下来他才愿意回答我的问题。Now answer your question. the first question. how can you overcome the difficulty to behave like a TS syndrome? This like patient. You mean the actual patient or do you mean Nana Madhuri? I, I mean that, uh, how do you behave like this? You know, it's very how hard. How do Yeah, it's hard to mimic, imitate like, uh, <laughs> or like, blink, blink. Right. <laughs> no, I think uh, what was very important uh, was that I had to meet um, people uh, to understand the syndrome because in India there was very less awareness of Tourette syndrome. 嗯，就是说这个这个病啊，hmm, the reason why I did the movie also because I wanted India to know what Tourette syndrome is, what is the importance of the syndrome, and how children should be treated if they are suffering from this uh, Tourette syndrome. Normally, when somebody has tics, people don't realize that the child has Tourette's. So it was important to

choose a script which was as powerful as H. K. to make me want to leave my child and go to the studio to shoot this film. It had to be a film which had a very important message. And I would do that only if the movie was that powerful and the script was powerful. And with Hitchkey, I believe that with entertainment, when you give a positive messaging to society, it makes a whole world of a difference. 那么 ah, 选这个角色、这个剧本之前啊，他这个哎没有孩子。那么之后呢，呃，在拍摄这个剧的时候，他的孩子啊，他有一个女儿，了，所以他也是一位母亲嘛。啊，我觉得在这里呢，作为一个母亲和啊，同时在电影中扮演一个老师，他可能理解的会更多。啊，同时呢，他也这个也希望啊，这样的一个电影能够得到更多人的理解。呃，so I don't get any help in terms of meeting people because as told you that very less people were aware of Tourette's. So the children who have Tourette's syndrome in India, their parents were not comfortable asking the students to come out and help. So all the help I got was going to YouTube and, you know, seeing the real videos of people who actually have Tourette's syndrome, see the different type of motor tics, sound tics, and what I realized is everybody has an individual tic. So for the movie, I had to develop my own thing, which would be natural from, for me when I would perform the role. So it should not look forced, it should not look that I'm mimicking or I'm copying somebody. It should come from within from inside me. 啊、嗯，那说他在这部电影当中啊，他要克服一个心理的一个这个感感受或者一个角色感，那就是他要表现出啊，他在真的是 有了这样一个病在身上，然后让大家啊用异样的眼光看着他，然后真的内心有一种自卑感，或者是内心感觉自己真的是有这样一个病的这样的病人，所以呢，他在这部电影里最难克服的是这样的一种感受，或者是获得这样的一个感受。What I'm really happy about is that through H. India knows about t o u r e t t e syndrome today. 感谢，非常。来把话筒传递一下，谢谢。啊，你这个呃，有什么想说的？呃，是是这样，就是这部电影，就是我看完后感觉就是一个，就像您刚才之前说的一些优秀电影集合，比如说它像《放牛班的春天》、《跳舞第一名》和《三傻大闹好莱坞》，我觉得是这三部电影的一个充分的集合。 combination of three great movies, made them together as a great movie. Thank you. 谢谢。呃，然后这这三部电影都是真的非常好，然后这结合也做的非常不错，而且还有一个自自我的一个升华。然后，呃，问题，其实我一开始想问题就是这主持人问你一样，就是就是平时怎么呃表演？然后因为主持人问了，就是我我其实就是我特别喜欢听印度的歌曲，就是您呢？ 展示，或者说您会唱那个三傻，就现场现场教大家一个简单的印度歌曲，是不是？对，或者说您会唱那个三傻的一个插曲吗 Give me some sunshine，就是那个。我 You s Indian someone teach us some lyrics, some parts, yeah, now. 呃，What Indian song? Sing a song. Indian song? Indian song, yeah. Okay, so I'll sing you a h i d i song. 呃，h you know the Give me some sunshine? Yes. encourage us can you sing a Hindi song? us. Indian song, okay. सांसें जो चलती है पर वो ही गलती है कोई हिचकी 人们好，你唱的太好了，虽然我一句都没有听懂。Do you know this song？好，非常。感。 片子我真的很受感动，我代表我们做老师的向您表示感谢，谢谢您。那我也得表示感谢。好，老 s 呃，是的，老师，我们想说 thankfulness s to you，呃，to on behalf of teachers。Oh. And this is a teacher from Beijing Normal，Beijing Normal。Nice to meet you。他想亲自的握手啊，咱们媒体都欢迎。 跟踪一下，我和我的女儿特意为您准备了一束花，献给您，谢谢，谢谢您远道而来，为我们献上这么精彩的一部电影。那么咱们到中间来，来，咱们到中间来。来，有请咱们可爱的小朋友和 r a n d 女士，还有我们美术班的这位老师啊，非常非常，来，咱们到中间，光线比较好。非常感谢。啊，请其他的这个观众朋友。 再烧后天的，比我们一会儿还有大黑影啊！真的是非常生。Uh, I want to thank you because teaching is the most noblest profession. And with HK, we wanted to make sure that everybody who sees the film goes back home and calls their teachers and says hello. 呃，坚定了我继续做老师的信念。我也想问一下，如果您不做演员的话，您是否会选择做一名老师？Will you choose to be a teacher if you are not a, uh, an actress? Mm, now it's too late for that. I've been working as an actress for last 25 years, so I don't think um, that I would be in the teaching profession? I don't know. Uh, that's a hypothetical question. So I wouldn't know that I would be a teacher or not. But yes, but through my acting experience, I get to play different roles. I get to play special characters and I get to be them for some time. So I'm very proud of this film since I get to play a teacher. Uh, 女士说啊，说她这个已经从艺二十五年了，所以她也不知道自己

So I felt very good because that's how teachers should be. They should treat children equally and not discriminate them according to caste, color, religion or socio-economic background. Every child should get equal opportunities to blossom in life. 十四月，所以呢，他也刚刚成为为人母，所以这个片子啊，这个拍完之后，他也是得到大的鼓舞，他还从中呃获得了很多教育方面的理念，尤其是要平等对待呃每一个孩子。也感谢您的，非常非常感谢，您的提问非常的有水平，非常谢谢谢谢，感谢，非常感谢。好，谢谢。 这一幕真是非常感动啊！好，我想今天现场咱们也是很有缘啊，这个我也是老师，然后又来了一位啊，这个非常非常好的老师，然后跟咱们聊了很多关于老师的话题啊，关于老师的话题。那么，哦，现场还有一位热情的观众啊，最后一，好不好？我们把话筒给。 Yes, we really big uh, from when I was five, so I want to know. <laughs> Oh, I'm so excited. <laughs> Sorry. I want to know some information you uh, have any plan any plan for your next film and uh, have any chance uh, cooperate, make a film with Shark Khan <laughs> again. <laughs> Sorry. Soon, soon. Yes. 我想问下一部电影 Randy 有什么样的计划吗？Soon, yes. you get news about the next film soon. Yeah. Yes, soon you will get the news. Soon, okay. Yes. 很快，很快。And I, uh, I can sing a song for you. Yes. Yes. okay. Don't pass away, you must cry. So we he said we realized that we found a, the uh, Indian movies for 16 years. Wow. When I, when I was five years old. So sweet. <laughs> 我们现场发现了一位真正的 so crazy man 啊，crazy man。So it's it's his song, uh, real as real Indian taste. 真的有印度味儿吗？I think he you sang the song beautifully. Would you like me to sing any song for you? Yes, yes, yes. Which one? My pleasure. Which one? 好，我们现在已经开启了好声音模式啊，就是印度好声音和中国好声音合在一起。Chandi, c h a n t i c h a n t i c h a n t i Which one? Dooba. Dooba. Dooba. 可以。 拍照为主，来，耶！啊，疯狂的粉丝们啊，已经掩盖不住内心的喜悦了。好，咱们这个美女老师终于抓拍角度，现在可以抓拍了。 好啊，知道大家这个。 感谢咱们。 朋友们，有序散场。